video çekiyoruz. montaj işlemimiz tamamlandı. Ee, güzelce Dyson'ımızı sürdük. Ee, vidalar attık arkadaşlar belirli bölgelerden. Şu, mesela şu şekilde. Sizin de mesela arabaya oturtturduğunuzda herhangi bir bir yerden fazla boşluk kasma yapıyorsa oralara vida atın. Üç yerden vida attım. Bu vidaları sonradan söküp tekrardan üzerine macun, e, astar ve boya işlemleri yapılacak. Ee, bu şekilde Dyson'ı sürdüm. Ee, sağlam gergi bantlarıyla da kastırdım. Güzelce öpmesini sağladım. Çıkısım da şu şekilde. Çıkısımdan da şu şekilde tutturdum. Ee, şu aralarda e, tam bu şekilde oturduğu için arkadaşlar araya herhangi bir dolgu malzemesi kullanmadık. Oralarda buraklık yapıştırma işlemlerini tarafta bu şekilde. Evet oldukça biraz emek isteyen iş arkadaşlar. Vaktiniz varsa kendiniz yaparsanız çok daha iyi olur. Aynı benim yaptığım gibi ustaya yaptırmayıp da kendiniz yaparsanız çok daha güzel görüp kendiniz isteğinize göre yapıyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bu tamponekleri, yan marş yerler, arka difüzör, spoilerlar siparişi vermek isterseniz de alt tarafta hemen bu işi yapan ustanın e, telefon numarası ve Facebook adresini bırakıyorum. Oradan iletişime geçip sipariş verebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Arkadaşlar biraz tabi yorucu oldu. Bu emeğimize karşılıkta yapılan bu montaja karşılık sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Tabii ki ileriki videomuzda da boya videosu gelecek. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet.